هالشعب آه، اللي كثير بيشبه آه، لبنانية يعني بيشبه لبنان محبته للحياة بالجمال انتم ناس حلوين وهيدا الشيء ما بنشوفه دايما آه، المغاربة والمغرب كثير بيشبه لبنان بشكل الحياة اللي هو فيه فأنا حس حالي ببيتي وهيدا الشيء بفرحني أول شيء نوع الموسيقى المغربية هي أصلا بتعجبني والفنانين كلهم وسعي الفنانين المغاربة انهم يروحوا على العالمية وانتم قادرين توصلوا للعالميه آه، وهيدا التعاون القريب رح تحبوه ان الله راد بين انا والفنان المغربي انت محتاله منتبه على بشرتك كثير هيدا الاهم لانه اذا كانت بشرتك حلوه anything you put on your skin it will glow اذا لا ما ببين تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وابوني لاشين يوتيوب